الكثير منا يعتقد أن أكثر الناس أمانا في العالم هم الرؤساء والملوك لما يتوفر لديهم من أمن وحماية شخصية أما بعد مشاهدتك لهذا الفيديو حتما ستغير من رأيك أولا إيمانويل ماكرون وحبة البيض بعد زيارة الرئيس الفرنسي لمجمع من المطاعم ورشق بحبة بيض على رأسه وأصيب بضعر كبير هذه الضربة كانت كفيلة بقتله لو كانت بمادة أخرى فحتى حراسه الشخصيين لم يتوقعوها ثانيا العناق المخيف تظهر ملامح الرعب على الرئيس التركي بعد أن قام بمعانقته أحد معجبيه والذي تملص من الأمن ووصل إليه وهذا ما يبين حجم الخطورة الذي يتعرض إليها وسهولة الوصول إليه ثالثا طائرة الدرون ومن مشاهد الرعب هي محاولة قتل الرئيس الفنزويلي بواسطة طائرة بدون طيار تحمل المتفجرات والتي نجا منها بأعجوبة وفي الأخير نتمنى أنكم استمتعتم معنا وأنتم كذلك فانتظروني في الجزء الثاني